Tässä on esimerkki trendistä, eli on kerätty signaaleja ja, ja ryhmitelty samantyyppisiä signaaleita yhteen ja niiden pohjalta sitten, sitten koostettu tämä trendi. Ja, ja siihen kuuluu, kuuluu muun muassa se, että, että tunnistetaan asiakastarpeita, eli mitä uusia tarpeita se, se tota, trendi synnyttää ja miten se vaikuttaa ihmisten pysyvimpiin tarpeisiin – ja, ja sitten myös tunnistettu, että ketkä mahdolliset muut toimijat tällä hetkellä jo niin hyödyntää tämän, tämän tyyppistä trendiä. Ja tässä esimerkiksi on esimerkiksi otettu tämmöinen e-terveys, eli, eli kaikki, että miten ihmiset digitaalisia välineitä käyttäen, niin, niin pystyy omaa terveyttään joko seuraamaan tai parantamaan tai kehittämään jollain tavalla.